中に生きないさ、ずあきな、ずいきな、もう三分くらいよ。に々落ちちゃう。あらか、僕たちはさ、何でもできる気がしてた。それで、海に行きや。 Gıda ötesinde tane önemli yayınına bakıyor. Evet, her şeye bakıyor. Evet, evet, sana kapatıyor. Yani mekanik çözmek üzere. Sen şey yapmadın demek. Bana bakın iyi.

эпидемию, потому что я тебя, потому что я сам, это не знаете, а что понравится, Святению, Ману, Святению, Святению, Святению, Святению, Святению, Святению, Святению,

Gente, com a bola que nós viramos Que se tinha muito que da mata de muito divisante ando comparado da cozinha dele eu cozinha de que sabe como é assim Kirjana, Jesus. Acolgoitlegoranda. Uh,